Итак, всем привет, друзья. Эм, скажем так, даже не знаю, с чего начать. Сегодня у нас такой немножко уходящий видеоролик от основной темы моего канала, но все же я хочу э, посмотреть один интересный сайт. Ну, я думаю, вы поняли уже по превью и по названию, что мы будем делать. Э, просто хочу посмотреть один интересный сайт э, человека, Соответственно, Айфриза, теперь э, Айханаса, просто Ханаса, возможно. А, хочу посмотреть его сайт, он создал свой сайт по продаже игр, хочу посмотреть и э, погнали. Верить для людей, которые, ну, соответственно, не знают, да, ну, в общем, просто купить на этом сайте какую-то вещь. Здесь у нас есть ключи, есть аккаунт. Давайте перейдем на аккаунт и сразу посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть что? У нас есть аккаунт стендов за 600 рублей и шанс с ножом 95%. Хорошо, у нас есть аккаунт Fifo FO 16 с разными батлами, с Injustice и Resident Evil 2. А, стоп, это Steam <laughs> Простите, я немножко туда улетел. В общем, аккаунтов у нас мало, но вот ключей, по идее, у нас много. Эм, я вот все думал, взять либо вот это, 18, я понимаю, что есть 19, но она у меня есть, либо я вот не играл в Call of Duty World War 2. Но я все-таки решил остановиться на PUBG. Хотя вот мне немножко не нравится вот этот вот скриншот. А, с чего бы я взял, что это именно скриншот из PUBG, якобы до того, что написано скриншоты из игры. Вот меня это немножко смущает. Вот видите, вот эта вот, та самая картинка, вот эти нормальные, а вот эта картинка, но описание краткое, как активировать. Если не установлен Steam, скачайте и установите его. Перейдите по ссылке для разработки, войдите в Steam, используя ваш логин и пароль, полученный после покупки. В смысле? Прикол в том, что здесь как активировать игру, а пишет, перейдите по ссылке для используя ваш логин и пароль. Немножко странновато, но ладно. Нажимаем купить. Еще заметьте, написано ключ Steam. Все это заметили? Вот, погнали. Так, киви, стандарт, к оплате. что? Какой-то промокод можно ввести. Эм, так, так, так. Да просто название моего старого канала, это еще очень-очень давно было. Года целых три, наверное, назад. Я его, конечно, поменял, но вот аккаунт остался с его названием. Вот. А, продолжить оплату. У нас, короче, Просто 149 рублей. И описание пишет тоже ключ. То есть play no battleground. Ключ. Киви. Ну, киви. И оплатите. Перебрасывает нас на киви кошелек. Я случайно семерку стер. Так, это номер тот же. Эм, вот, все, сейчас я пропишу. Войду тоже, конечно. Ну, хотя пароль не покажется, но хозяин, я свой номер, наверное, палить не буду. Наверное, хотя он есть в донатах. Там есть. Так, вот у нас тут все есть. Сумма необходима. И все у нас есть. Оплатить. А, вот все у нас тут написано. А, подтвердить. А, платеж проводится. Не знаю, буду ли я обрезать вообще моменты свои из голоса, но маловероятно. Так, а, платеж проведен. Теперь, а, ну, пока без этого. Ключ Steam Out. Так, во, оплаченный товар. Что? Так, интересно. И... Понятно. Угу. Угу. Нас на прайм тайм перебросили. Знаю, я этих кидал. Ну, подождите. Давайте зайдем на почту. Мне, конечно, не жалко просирать ради того, чтобы затестить магазин. Мне не жалко просирать бабло. Поэтому это чисто ради того, чтобы вы на самом деле знали. Но ну, я не знаю, на самом деле я уже начинаю сомневаться, что я получу ключ именно от Пабга. Поэтому, если он сотрудничает вот с этим вот магазином, он дурак, на самом деле. Потому что вот эти вот люди, они кидал известные. Вот. Вот эти вот люди. Очень известный. Ладно, продолжим. А, почта. По идее, должна была прийти на почту. Почта. Почта. Так, это я все скрою. Вот эта почта Нужно. Может, вырежу, может, скрою, хрен знает. Так, вот. Блять, он сотрудничает с ними. Все. Это ГГ. Для получения товара перейдите по ссылке и обратите внимание на графу «Оплаченный товар». Да, все. Ага, все. Это конец. Смотрите. В чем суть? Я пока вот это не буду закрывать. Доккоин. Смысла нет, проверяет. Написано, что это игра. Сейчас перейдем в Steam, посмотрим. Так, продавец, а, обращаем внимание, что ты привозная спор с администратором площадки рассмотрели вашу переписку с продавцом только в рамках одной страницы социальных. Людей переписку принимают, собственно, собой. Так, пишем Вот. Если у вас возникли проблемы в связи с качеством товара, кстати, они не пропускают, вам э, а, предназначено обратиться непосредственно к продавцу через раздел переписка с продавцом, в течение суток продавец не свяжется с вами, оставьте здесь комментарий вашему отзыву, рекомендуется вам сообщить арбитражный сервис, э, арбитраж сервис, точнее. Так, э, переписка с продавцом, это где? А, во, переписка с продавцом. А, вот, введи сообщение. А, ключ не от игры. Да. Нет. Ну, просто точку поставим, да, типа отправить сообщение. А, так, да, чтобы еще никаких вопросов не возникало, да, что типа э, я там его я напишу, я ему эм, сейчас напишу. Я э, записывал весь процесс на видео. Оставить вообще. Вот. Эм, вот так вот я напишу. Ну, понятно, что это э, ничего не даст, потому что, ну, люди здесь накидалы. Сто процентов. Не знаю, на что он надеялся, но связавшись вот с ними, сделал большую ошибку. Так что, короче, чуваки, а, не советую я вам покупать здесь игры. Не знаю, я это специально или нет, ради заработка или нет, но а, не буду ничего говорить плохого в отношении этого человека. Соответственно, владельца сайта... Но скажу, что вам покупать здесь ничего не следует, даже аккаунты. Особенно от стендов. Вот вообще не советую. Лучше этого не делать. И так уж и быть, ну, мы, конечно, если, если мне ответит вот этот вот данный человек, э, которому я написал, данный человек, если он прочитает и ответит, вот, э, я выпущу вторую часть продолжения, соответственно, вот этой вот хрени, а, а так я вам покажу реально нормальный магазин, где можно купить игры не парясь, э, спокойно, где вам все предоставят. Это Игромагаз. Не знаю, может кто-то о нем знает, может кто-то нет, но а, здесь есть реально годные игры. Просто вот на самом деле, а, допустим, давайте зайдем в Steam игры, да, ключи. Вот, я, я понимаю, что здесь разница в цене небольшая, но вы со скидкой получите настоящую хотя бы игру понимаете, настоящую игру. А, ёпта, надо было поскупить. Вы получите настоящую, тут даже вот, видите, консультант работает, Семен. А, вы получите реально настоящий ключ от игры, не какое-то дерьмо фловое, а прям все настоящее. В общем, кому надо, вот. Ссылочка, кстати, будет тоже в описании на этот магазин. Вот. Ну, подписывайтесь, конечно, на второй канал. Это обязательно, очень важно. А, сколько у меня? 14 минут уже. Ну, а, маловероятно, что он, конечно, ответит скоро. Но мы сейчас с вами зайдем, я еще кое-что хотел посмотреть. Мы сейчас с вами зайдем в... Куда мы с вами зайдем? Сейчас, подождите. Еще раз перейдем по этой ссылочке. Она скоро работать перестанет, кстати. В чем суть? Мы вот это вот копируем и переходим с вами в Steam. Так, вот мы перешли в аккаунт Steam. Эм, заходим в магазин. И вставляем вот то, что у нас есть. Нажимаем поиск. Вот сколько стоит эта игра. Понимаете, да? Ну вот, типа, понимаете, да, типа, за что заплатили, да. Это процентов ключ именно от этой игры. Я его не буду выводить, дабы мне не предъявили, что я... Почему счет изменился? Странно. В общем, дабы мне не выписали, что я вот это вот уже использовал. Ну, у вас это, конечно, не будет. Это вот не будет у вас. Я все это скрою. Или вырежу, хрен знает. Но, в чем суть? Эм, когда вы видите подобные prime time или что-то типа того, что я вам хочу сказать, обходите просто стороной. Вот когда вы видите, что вот открывается вот эта вот фигня, вот эта вот фигня, или что-то похожее на это, Просто обходите стороны на самом деле. Как вот здесь работает, допустим, я хочу купить Pro Evolution Soccer, да, оформить заказ, я нажимаю. Блин, надо было его <laughs> купить Ладно, короче, нажимаю я оформить заказ, допустим, хожу через Steam. Да блин, ну, в общем, не получится нам войти. В общем, там все не так. Не так работает, как здесь. Как-то так я не смешанные чувства. Я, конечно, немножко расстроен, но я почему-то не удивлен, что дали вот, вот, вот это вот. Вот это. Знаете. Причем Линберг Леонид Адамович. Короче, тупо э, придумано. Ну, я не уверен, что вообще такой есть человек, который раб... якобы работает в этой организации Э, я не верю. Но мы написали ему, и вот как-то так. Всем спасибо, кто посмотрел. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать этот видеоролик. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Не покупайте на этом, на этом, в этом магазине ничего.